Good morning, sì, qui sono diciamo le 11 e mezza e come dico in questi casi, certo non proprio una mattina prestissimo, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, oh semplicemente. Oh, semplicemente. David Lynch, it's me. 26, 2022 and it's uh, Tuesday here in Naples uh, middle morning in this moment very still right now uh, 86 Fahrenheit around 30 Celsius and this means that it's that today really really really really soft like this this and this video by, but uh, today I say hot uh, ormai we are going towards the summer to June it seems more summer uh, appunto a few weeks and we are in the summer quindi it's eh, questione di tempo ci arriveremo poco tempo as regard the video tool secondo noi il file do it ancora quello di, la, di ieri da caricare però vediamo comunque in the case is always separate from this so eyes open if you are interested Anyway, as you and you all just see from the window, Sì, eh, I think that afternoon temperature secondo me si mantiene sullo stesso livello perché è un po' impossibile che sali, ma potrebbe anche salire. Ovviamente non siamo mai dei maghi, su questo vedremo, poi vi aggiornerò nei report di domani, penso, o nella descrizione. But uh, the really important thing i don't know. A momento ago I avrei detto che avremmo avuto Those Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, però si è annuvolato proprio in questo momento, questa parte soprattutto, per cui non me lo sento di dire che li avremo. Uh, quindi, we, for me, uh, we aren't going to be enjoying, it seems that we aren't going to be enjoying Those Beautiful Blue Skies and Golden Sunshine. Ovviamente me li auguro che sia solo un qualcosa di passaggio, però non credo, vedremo. Poi anche qui farò sapere meglio domani come sarà andata. In realtà anche ieri c'erano già i senturi questo tipo di tempo, ieri pomeriggio, pure è stato un po' così. Ma comunque, non ci possiamo lamentare perché questo è stato un mese praticamente in cui è stato quasi sempre il sole, per cui comunque bene così. Comunque speriamo sia migliore totalmente domani. Per cui, Said This, Sofron, Disadal Mythical Window with the White, Curtain, Pink, Flowers, Grey roller Shoot, and also, but always, come se fossi sempre lì, from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain and it's uh, green roller shooter behind the me on the top not visible in fact in the shot and finally from a mythical keyboard Yamadi GX 640 IPG 625 Eva, great day, the people follow the channel and reports. Un saluto davvero a tutti. And also, I hope you all have a great breakfast. Io diciamo, la farò tra poco, il mio stomaco brontola come sempre, non so se lo sentite. Soprattutto spero vi possiate consolare come me oggi, che il tempo è così e così. Se appunto dovesse essere brutto alle vostre parti, come ripeto sempre, non che non ci consoliamo sempre con la colazione, anzi, ma per quanto mi riguarda a livello di sensazioni, guarda il tempo è più brutto è per me ancora più una consolazione. Tra l'altro due parole, colazione e consolazione, in italiano fanno anche rima. I'll see you in the video tools of uh, today but think more of yesterday if I do it or tomorrow.